Wish 107.5 Di biro ang sumulat ng awiting para sa'yo Para akong isang sira siraulo Hilo at lito Sa akin pang mina ng piano teklado Tiklado'y pilit nilaro Baka sakaling merong tono Bigla na lang umuspong Tungkol saan naman kayang awiting para sa'yo Di biro ang gawing sukat Ang titik sa tono Sampu man aking diksyonaryo Kung ang tugma'y tiwas to Basta't hindi magbabago Damdamin ko sa'yo Araw gabi Nasa isip ka Napapanaginip ka Kahit san magpunta gising sa tuwa Kapag kapiling ka Araw-gabi tayong dalawa oh. Biruin mong nasabi ko Ang nais kong ipahatid Dapat mo lamang mabatid Laman itong dibdib Mula sampung daang awitin ang natapos kong likhain Ito ang tunay na damdamin, tanggapin at tingin Araw gabi, nasa isip ka Napapanaginip ka kahit saan mag like a Fresh 1075. Hi Wishers, this is Regine Velasquez Alcacid. For more Wish-clusive videos, click here. Just click right here. Click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Just click here. Click here to subscribe. Ito oh. Ayan oh.